Saluton kai bonvenon. Um hierau mi kai Stephanie um visitis la gepatro in de Stephanie. Um la visito bonas uh, um la manjo um um estis tre uh gusta um mi facta uh mangis tro multe um kai mm, uh post la manjo uh, ni Um, spectis la novan stelmiliton filmon. Um, la filmo suficia um, placas al mi post la um, dua spectado. Um, hodiau estas la comenzo de mia uh, labor semino um, do uh, mi devas iri nun por labori gis morgau